Ah, Mario, c'est toi. Ouais. Bon, Mario, je te cherchais depuis tout à l'heure, Ah, j'étais petit, chez nous. Ah, chez nous Ouais, ouais, chez nous. Euh, ouais, pourquoi tu me cherchais en vrai euh, Parce que Peach a été Quoi Elle a été capturée Ouais, oui. dépêche-toi. Ok, oh, j'arrive. Allez, go, on y va On arrive, parce vous sauver.